dia. Hoje é sexta-feira, fiz ponto outra vez, eu sei, sou uma preguiçosa. <laughs> e eh, não, há, não há Fórmula 1 este fim de semana, portanto eu decidi fazer assim um vlog de um fim de semana sem Fórmula 1. É uma pena, é uma pena haver fim de semana sem Fórmula 1, mas é a realidade. Hoje o que é que eu vou fazer? Nada. Descansar, ver Rolando Garros, ver o Euro que vai começar hoje, e, mas para já vou entregar esta encomenda da, da Amazon. E entretanto fui às compras, mas como isto não é um canal de lifestyle para eu fazer eh, hauls de leite de amêndoa ou molho de soja, eu vou-vos poupar a amassada a verem-me a fazer um molho de cozinha. Está na altura da primeira semifinal do Roland Garros, o meu grande slam favorito, uh, e agora é o Sverev contra o Tsitsipas. Uh, a minha previsão vai ser o Tsitsipas a ganhar. Pronto, o primeiro ponto fica na rede. Zverev, tens que acordar, homem, ok? Só passaram uns segundos. A bola é para passar além da rede. Isso sou eu. Nas minhas aulas de ténis ao sábado que a bola fica sempre na rede ou vai sempre fora. Ixi. Fora por assim. É que não foi assim, foi mesmo fora. Sobe a rede. cheguei agora da minha caminhada e a pensar que já estava terminado o, o, o jogo, não. Zverev lembra-se de ganhar o terceiro set e isto ainda vai acabar a cinco sets. Já viste que, que o Sasha tem uns cordões? Só falta ter o terço. Nadal, Djokovic e quem vai ganhar é o Nadal. E eu até estou com a camisola do Alonso para dar boa sorte ao espanhol. Ha! Djokovic, tu não vais quebrar o jogo de serviço já ao Nadal, Fui jantar e vim e a Helena não ganhou o set. Olha, senhor, eu tenho o jogo daqui a uma hora, Turquia e Itália, para ver. Não posso estar à vossa espera. Agora o hino da Itália, este eu conheço. Hey! Ai não, a bolinha vai ser entregue num, num Volkswagen. Aquilo devia ser falta. Ixi, senhor. A baliza estava dois metros abaixo de onde tu eh, chutaste. The next day. Bom dia. Sábado, à altura da minha aula de ténis e uh, eu não sei quanto é que ficou ontem o jogo. O Djokovic estava a ganhar, mas eu espero que o, que o Nadal tenha dado a volta por cima. Roland Garros. Pronto, não. <laughs> O Djokovic ganhou. Um, eu vou para a minha linha de ténis, que já estou atrasada, de certeza. Sim, 8h44, já estou atrasada. Pronto, oh, Deus. Rallycross. Parece conseguir arrancar. Ah, tenho que, tenho que ver isto porque tenho que apoiar a equipa dos meus tios. Eu não percebo nadinha deste campeonato. Ribeiro na frente, Gera Souza Segundo, André Souza Segundo. Acho que isto é super. Ele é 600? É muito pó, é muito pó para mim. Anda! Olha, saiu uma, assim, saiu uma roda, saiu uma roda! Uma roda a sair do João Ribeiro, um azar para João Ribeiro quando era o líder ia, ia sair a, a roda do Skoda Fábia atingir ele. Como eles abordam os corretores, isto não é para mim. A aproveitar é o slipstream, abre o DRS, não que ainda estão nas curvas. Oh, perdeu tempo, perdeu tempo. Espetacular ali na, na preparação da sua travagem. Isto é que é Joker Lap, é dar mais um bocadinho. Ai, enlousada. Quando eu opino, era uma Joker é Lap mais comprida. Deslizam ali na lama. Ai, Jesus, que eles estão coladinhos na traseira. Eles estão coladinhos na traseira. Pá, oh, passa, passa, passa. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. cuidado. Ah. É, acho que vou comprar também o Ford Fiesta para andar aqui. A Finlândia até não está. Até está a correr bem. Atenção, atenção, podemos ter aqui um. Ele está bem, certo? Dinamarquês caiu. Parece estar inanimado. Né? Aplauso de todo o estádio. Bom dia, hoje é domingo e uh, ontem eu não gravei mais nada, uh, apesar de haver jogos e isso, só que pronto, eu acho que eu desliguei a internet completamente, não, não estive mais no telemóvel e decidi ir ler um livro porque realmente ontem pronto, o acidente deixa-nos assim mais, quando vemos assim ao vivo deixa-nos um pouco afetados e pronto, nada melhor do que ir dar um passeiozinho na minha moto, eu tenho aqui dois capacetes, o meu velho e o meu novo que me deram no <laughs> aniversário isto me ficar lindo, <laughs> sério. Acho que é daqueles capacetes é antigos. Ai, vou ficar linda. <laughs> Assim com os meus óculos. Ai, isto nem dá para pôr os óculos. Que a minha tia ofereceu-me estes óculos. Que isto é para pôr aqui em cima, tem que pô-lo. Agora sim, isto parece o capacete do Lando no Mónaco. Boa tarde! Fui passear na minha motinha e já estou um pouco melhor, mas mesmo assim eu vou ver agora a Inglaterra contra a Croácia, mas acho que não vou reagir mais, assim como o Roland Garros a final, mas eu espero que vocês tenham gostado, foi assim um vídeo um pouco diferente, porque não, é, não tem nada a ver com Fórmula 1, mas eu espero que vocês tenham gostado, uh, se gostaram ponham um gosto, subscrevam o canal e vemos-nos no próximo fim de semana. Deus!